L'Estoc és una empresa que, en el que fem mobles de disseny propi a partir de materials reciclables. D'una bobina en fem una taula, d'una persiana en fem un banc, d'una escala en fem una prestatgeria i tot amb l'objectiu de crear llocs de treball per persones amb discapacitat intel·lectual i poder d'aquesta manera millorar-los una mica la qualitat de vida. L'origen del producte és de diferents àmbits, les bobines en la rebem d'una donació d'una empresa que es dedica al cablejat de, de, al, al cablejat de, de cable elèctric. Eh, els palets, també tenim un proveïdor de, de, de fusta de palet, eh, també recollim materials a deixalleries, com, com les portes, les persianes, i a partir d'aquí doncs, intentem marcar una línia de creació i de disseny que passa per, pel, pel taller, que hi ha l'Albert Capella, que és, és, és el fuster i una mica el que eh, fa tot el procés creatiu conjuntament amb els nanos. Encarrega de coordinar una mica el que és el taller, una mica fabricar i crear peces noves i, i portar a terme encàrrecs ja més personalitzats del que són client. Faig de fuster, faig de ferrer, faig de tutor, faig de cap de taller... I a més també hi ha la, la Eva Masoliver del taller Re, que també ens ajuda amb tot el que és el tema d'acabats i, i també una mica el que és la línia de gent. Faig una mica de tot, estic una mica pues, això pels acabats, per pintar, pues, decidir igual quins acabats donar-los, les pintures o així, però bueno, també estic al taller, si necessita l'Albert, doncs li faig un cop de mà al taller. Una feina molt creativa, és una feina que molt estimulant i, i la veritat és que els resultats que estem tenint de treballar amb, amb aquest tipus de feina amb, amb, amb ells és, és, és més que positiu. A l'espoc faig com pintar mobles, decapar, lijar... Hoy estoy acabando de hacer un mueble para una tienda. Són nanos que eh, molts venen amb contractes de pràctiques que han estudiat fusteria i venen aquí a fer pràctiques, molts volen continuar després com a voluntaris i alguns eh, han pogut acabar doncs, tenint un, un contracte i un salari com qualsevol treballador saben que hoy acabo de entrar en la cooperativa con los dos compañeros de trabajo y los dos estamos contentos porque gracias a la ayuda de Jordi pues podemos ayudar en la casa. Les peces tenen molta feina, tenen molt treball, tenen, bueno, son peces que són quasi bé artesanals, malgrat també les puguem replicar perquè nosaltres com a empresa també ens interessa que si aquesta taula funciona al mercat en puguem fer les que calgui, és una aposta molt bona, tant pel barri, perquè penso que Poble Nou és un barri que ara està super en auge. Per ells també ha evolucionat molt en comunicació, en compartir coses. L'Hostal realment és un projecte que té molt contingut. Llavors, qui vulgui el pot descobrir.